Eccoci qua, oggi è sabato 30 ottobre, a distanza di due settimane dalla svinatura facciamo il eh, primo travaso. Eh, è tempo di travaso per far cosa? Per eliminare le fecce grosse, quindi ripulire il vino che sta riposando nelle damigiane dalle fecce grosse che possono causare eh, dare delle puzzette, mm, creare problemi, anche avere al, al proprio interno delle, mm, delle, dei batteri magari indesiderati. Quindi normalmente si fa, io in genere lo faccio dopo una settimana, ma siccome il vino stava ancora fermentando, soprattutto intorchiato, ho deciso di farlo dopo due settimane. Quindi iniziamo. La prima cosa da fare naturalmente è sciacquare tutto ciò, sciacquare molto bene tutto ciò che viene utilizzato per il travaso stesso. Sciacquiamo tutto. Come con soluzione di acqua e metabisulfito di potassio per sanificare tutto, quindi le pompe che servono più il motorino e poi naturalmente sciacquiamo tutto con, eh, con l'acqua abbondantemente. dose abbondante di metabisulfito di potassio tanto poi sciacquiamo tutto quanto con molta acqua era radicale definito Preghiamo volontariamente. Sto lavando il mastello che servirà poi per contenere tutto il vino che toglierò dalle damigiane, rimetterò tutto insieme e poi rimetterò le damigiane una volta pulite. un mastello da 250 litri. Ok. Adesso sciacquiamo con acqua. considero che questa è una vinificazione casalinga, quindi i metodi e gli strumenti sono casalinghi. frattempo i Cure mi tengono compagnia. Sono abituato a lavorare sempre con la musica. Non si sente, eh, però c'è la musica dei Cure. Come sentite, passano molte, passano molte macchine. Questo perché casa nostra, Orsulei è sulla strada, cioè il cortile è proprio sulla strada. Quindi, ok. Allora, adesso devo trovare un metodo. Questo è fondamentale per eh, lavorare in pulizia in modo che non ci siano contaminazioni nel, nel via. È vero che noi aggiungeremo una quantità minima di solfiti, però bisogna sempre avere puliti eh, gli strumenti con cui si lavora nel vino. Ok, siamo pronti per... Eh, mettiamo il... prepariamo il solfitto. dobbiamo mettere 2 grammi per ettolitro, siccome abbiamo 180 litri di vino, mettiamo 3,60 grammi di metabisulfito, che poi metteremo nel mastello per appunto proteggere il nostro vino. Questo è un bilancino di precisione molto, molto utile, sarebbe quello dei pusher. Io <laughs> quando l'ho comprato mi hanno anche guardato male, ma insomma. Quindi misuriamo, ho tarato naturalmente, questo è molto preciso, vedete? Misura proprio i grammi, quindi 3,60 grammi dobbiamo misurare. troppi e ne togliamo un pochettino Sessantaquattro. Ecco qua. 360 e poi li mettiamo nel, nel mastello ok Ok, è tutto pronto per eh, il travaso, abbiamo aperto le damigiane, eh, messo i tubi, vedete, un tubo, utilizziamo, utilizziamo una piccola motopompa per eh, il travaso, un amico produttore mi ha detto che questa pompa stressa il vino, effettivamente lo stressa perché questa pompa si basa su un meccanismo tale per cui una, una specie di, di elica prende, preleva il, tubo, il, preleva il vino che entra da questo tubo e lo rispinge verso questo. Quindi effettivamente è un'azione meccanica che eh, stressa il vino, ma non posso fare altrimenti perché avendo le damigiane alla stessa altezza non riuscirei a fare diversamente. Potrei lavorare in maniera meccanica, però poi naturalmente una volta che il vino arriva a questa altezza si ferma. Quindi devo usare per forza la pompa e poi soprattutto perché devo mettere tutto il vino eh, quindi ricordate il, due, le due damigiane con il mozzofiore più di torchiato, adesso lo devo mischiare tutto insieme e quindi mi serve utilizzare una pompa per poter mischiare tutto insieme e poi poter rimettere nelle, nelle damigiane stesse. Quindi facciamo l'operazione e cominciamo a eh, prelevare il vino utilizzando questa pompa con questo beccuccio che io manderò in fondo alla damigiana. Tanto per dire che appunto le cose succedono. Ok, ho toccato il fondo. Questo mi serve per tenere soltanto un po' più dritto il toccato il fondo. E quindi adesso, ecco, però questa cosa si muove, questo non mi piace, vedi? Questo non si deve muovere. Ok. Ho toccato il fondo, perfetto. Quindi iniziamo il, eh, il travaso. iniziamo il travaso, mettiamo tutto il, vino, tutto il vino qua dentro, adesso cosa facciamo? Usiamo un boccale, prendo un po' di, di, di, di vino, naturalmente una bella schiuma, ci metto dentro i 3,60 grammi di metabisuti di potassio agito e lo rimesso qua anticipato i puristi potranno avere dicevo puristi potranno avere da dire sul, viso dei solfiti tuttavia la quantità di solfiti che usiamo che aggiungiamo al primo travaso è talmente bassa che di fatto non fa altro che andare a compensare la perdita di SO2 che in maniera naturale il vino produce, nella sua, meglio il vostro produce durante il processo di fermentazione e serve appunto per integrare la SO2 libera che si perde durante il travaso. In ogni caso io ho già prelevato un campione di mosto e vedo quanto sarà prima di, dell'aggiunta naturalmente del, del, del metabisulfito e vedo quant'è la SO2 libera dopodiché mi regolo con la quantità di solfiti da aggiungere per adesso eh, sto facendo come dire, una protezione eh, cautelativa è pochissimo 2, grammi per ettolitro di metabisolfito di potassio corrispondono a circa 1,1 grammi di anidride solforosa totale di fatto è come se fossero praticamente eh, eh, la prima damigiana ha finito ok la prima damigiana ha finito ah ecco perché perché si è spostato questo vediamo se c'è ancora qualcosa da pescare Aveva ancora qualcosa da pescare. Poca roba comunque. A posto. La prima damigiana finito. Adesso facciamo il latte. Dicevo, eh, è praticamente è proprio pochissimo la, la, quantità, cioè alla fine eh, 1,1 grammi per eh, ettolitro significa ogni 100 litri, quindi sarebbe 0,11 grammi ogni eh, 10 litri, 0,011 grammi ogni, eh, ogni, litro, quindi 11 mg per, eh, per, litro, che è una quantità veramente eh, minima, se contiamo che la legge prevede che per i vini rossi possiamo arrivare anche fino a 100 mg per litro, quindi stiamo mettendo un decimo della quantità consentita per legge, è soltanto un fattore protettivo. Ok? Adesso continuiamo. Piccolo intermezzo del video per far vedere i risultati del campione che ho prelevato. Ehm, quindi come si vede il, il Canon a quasi 14 gradi di, di, di alcol, eh, ha ancora un discreto residuo zuccherino in termini di glucosio e fruttosio, ha una buona acidità totale, un pH che si avvicina molto a quello che avevamo misurato durante la vendemmia, eh, che avevamo, avevamo misurato 3,37, in realtà il pH è 3,39, quindi il pH metro comunque eh, ha, dà un'ottima un misura eh, come si vede la città volatile è ancora molto bassa perché non siamo neanche a 0,7, quindi siamo stati bravi a controllarla. Ha una buona dose di acido tartarico, eh, eh di acido malico e, di, eh, e, e, e poco acido lattico significa che non ha ancora svolto, ma me lo aspettavo, la fermentazione o trasformazione malolattica. Ha una percentuale molto piccola di, di alcol metilico, ha un buon corpo che è rappresentato dall'estato secco totale e che abbiamo visto l'anidride solforosa totale è 26 mg litro e questa è l'anidride solforosa prodotta durante la fermentazione, quindi in maniera del tutto naturale non aggiunta. Come vedete l'anidride solforosa libera è 12 mg litro. Per intenderci eh, l'anidride solforosa libera è quella che protegge il vino dalla ossidazione e, eh, e anche dai batteri indesiderati. Cosa abbiamo fatto noi quando lo abbiamo aggiunto? Abbiamo aggiunto, abbiamo detto, circa eh, per, poco più di 2 grammi per ettolitro di eh, anidride solforosa totale, quindi, quindi, basta fare un pochettino i calcoli e eh, torna che avendone perso durante il travaso e avendone aggiunto, praticamente saremmo come anidride solforosa totale attorno ai 30, 34, 35 e come dire l'anidride solforosa libera un po' meno della metà, quindi parliamo di 17-18, per cui valore di solfiti assolutamente nei limiti, anzi veramente, veramente molto bassi, che a noi servono soltanto per proteggere il vino. Per adesso queste analisi mi soddisfano perfettamente. Questo residuo zuccherino che ha finirà, o meglio verrà esaurito dall'ulteriore residuo a fermentazione che sta avvenendo attualmente nelle damigiane e quindi al secondo travaso mi aspetto di avere un residuo zuccherino eh, ancora più basso. Seconda damigiana. Terza damigiana. 5 litri di questo boccione che travasiamo per caduta. Non si butta via niente, eh? Solo le fece si buttano. Si può vedere come, infatti, vediamo se si vede bene. Vediamo se si vede bene. Sì, dovrebbe vedersi. Si vedono le fecce? Sì, si vedono bene. Vedete? Eh sì, si vedono proprio bene. Queste sono le fecce, fece grosse, che appunto buttiamo. E dulcis in fondo, questa bottiglia <laughs> che questa bottiglia che ho dovuto chiudere, non avevo un tappo gorgogliatore apposito, l'ho dovuta chiudere con un tappo semplice, guardate un po'. Non si butta via niente. È un po' torbido naturalmente, ma pazienza. Questo era praticamente l'ultimo residuo, l'ultimo l'ultima bottiglia. Sarà stato interessante vedere, ecco, vedete, per esempio, guardate, questa? Questo è un acino. O meglio, è la buccia di un acino. Questa non va bene. La stragrande maggioranza è con un'altra buccia di acino. Che non va bene. Adesso eh, sapete cosa facciamo? Adesso assaggiamo. Assaggiamo. Preleviamo col tasto ven un po' di vino. Io l'ho assaggiato prima per vedere com'era che assaggio. Naturalmente è un vino, beh, adesso ancora, a parte che è ovviamente torbido perché parzialmente torbido, non troppo torbido, non so se si vede. Vediamo in controluce, vediamo in controluce se si riesce a... Vediamo un po', eh. Eh sì. Diciamo che si vede che è torbido, ma è giusto che sia così. È giusto che sia così, perché il travaso serve appunto per, appunto per questo. Vediamo un po' come, dai, naso. Eh, si sente anche ancora giovane, c'è proprio il, ancora il profumo del succo di mosto. Poi si cominciano a sentire frutti rossi. rumiano ora. Un alcol moderato. Molto buono, fruttato, sa proprio di, di, di mirtillo, di lampone, di fragola, veramente buono ancora un leggerissimo, leggerissimo residuo zuccherino. È il motivo per cui questo vino adesso noi lo rimettiamo nelle, nelle damigiane avendo mischiato tutto quanto il torchiato con il mosso fiore rimettiamo tutto in damigiana comunque è veramente molto buono c'è ancora una piccola presenza di anidride carbonica ma passerà lasciandolo riposare ancora questo è il primo travaso quindi molto interessante. Buono, veramente buono. Per adesso sono soddisfatto. Questo me lo finisco di bere mm, dopo, che ci sono ancora qualche... c'è ancora qualche pezzettino. Adesso rimettiamo nelle damigiane, non prima di averle sciacquate per bene. Sciacquiamo le damigiane. Guardate. Allora. Vediamo se si vede. Ebbene. Eh, Molto torbido. Molto torbido. molto turbio. Ovviamente. Ora sciacquiamo, naturalmente non c'è bisogno di sciacquare anche col metabisolfito perché questo metamiggiane conterrebbe un vino che è pulito quindi sciacquiamo diverse volte finché l'acqua appunto non è, non è pulita e, poi, e anche perché il metano insulfito naturalmente ce l'ha già il, il vino che abbiamo come ho fatto vedere prima Quando l'acqua è pulita vuol dire che la damigiana è pulita. Ma insomma non ci sono incrostazioni qui perché il vino ha riposato solo per due settimane, quindi è chiaro che Fate Vediamo come l'acqua. Facciamo anche per le altre, dai siamo pronti per eh, il travaso al contrario. Abbiamo lavato le damigiane, adesso preleviamo dal eh, mastello e ributtiamo in damigiana, stando attenti naturalmente a non eh, far, eh, come dire, eh, fuoriuscire il, il vino. Quindi, pronti. Invertiamo, via. alla grande. Adesso io naturalmente devo controllare che non fuoriesca il, eh, il vino. Ok, abbiamo finito con il travaso, abbiamo riempito le tre damigiane ehm, che sono diventate, eh, abbiamo perso circa 6 litri di, di, di mosto, eh, o meglio di vino scusate, perché con la, la, insomma, le fecce abbiamo perso appunto 6 litri di vino e abbiamo riempito che poi erano quei, quei litri diciamo di quel, bo, di quel, boccione, di questo boccione che non so più dov'è, insomma del, del, boccione da 5 e della bottiglia da, da 1 litro. Quindi adesso abbiamo 54, 54, 54 damigiane di eh, vino ormai al primo travaso che è ancora parzialmente torbido, che però adesso eh, riposerà. Poi faremo naturalmente un altro travaso, abbiamo aggiunto appunto 3,2 o meglio 2 grammi per ettolito di metabisulfito che su un totale di 180 litri facevano ehm, circa 3,6 grammi di, di, eh, di metabisulfito in tutto eh, in realtà in realtà ci ho pensato dopo. Ho fatto il conto considerando anche il, eh, il rosato che sta ancora ah, bollendo, quindi ancora non, non lo travaso. Quindi in realtà ho aggiunto un po' più di 2, di 2 grammi di metabisulfito per ettolitro, ma stiamo parlando di 2,2-2,3, perché anziché, in realtà anziché essere 180, 180 litri, eh, avrei dovuto fare il calcolo su, su 163, poca roba, non cambia la sostanza, diciamo, mettiamola così, dai, ho fatto un piccolo errore, ma non è niente di, non è sostanziale. Adesso rimettiamo il tappo gorgogliatore e poi naturalmente eh, si lava tutto quanto, anzi, mettiamo il tappo gorgogliatore adesso. Mm, ah, io volevo dire una cosa, ci tengo a dire una cosa. Allora, tutto quello che sto facendo vedere posto che appunto la vinificazione casalinga, l'abbiamo già ripetuto mille volte. Volevo precisare che io faccio le cose esattamente come le faccio vedere, cioè non è che adesso io sto, fatto, sto facendo vedere delle cose perché sto facendo il video, no, sto facendo esattamente le cose che faccio per fare il vino e fino adesso mi sta andando abbastanza bene, tra le annate come quella dell'anno scorso, che non ho fatto vino, non ho fatto canonau perché ha, la, la permospora mi ha bruciato la vigna, ma quest'anno sta andando bene e le procedure di vinificazione sono esattamente queste qua, cioè lo faccio sempre in questo modo e diciamo sono abbastanza soddisfatto. Ok, abbiamo finito il primo travaso, come vedete abbiamo lavato tutto, abbiamo sciacquato bene tutto quello che abbiamo utilizzato, in modo che la prossima volta sia eh, pulito, cioè solo da, da sciacquare, abbiamo rimesso i mastelli al, al loro posto sugli scaffali, le pompe al loro posto, adesso il vino riposa con i tappi gorgogliatori in attesa del eh, secondo travaso, mm, vedremo un pochettino fra quando farlo, probabilmente fra un mesetto, diciamo normalmente io faccio il secondo travaso attorno al periodo de, dell'Immacolata, quindi i primi di dicembre, per poi fare un, un altro ulteriore travaso a, um, a, Capodanno, quando fa freddo e le fece, insomma le, le, le particelle eh, per effetto del, del freddo si, eh, si, condensano e scendono, uh, scendono, per terra. Quindi primo travaso effettuato, eh, sta andando molto bene, adesso mi godo questo ultimo goccio di, di vino. Alla prossima!